Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque yo me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorante para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro que me hizo comprender todo el viento del mar que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mirar lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerme su firma. Es la historia del amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más.